Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar. aliviar o teu sofrimento. Ei, doutor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. seu problema. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, Ele não deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. é Ele o autor da fé, do princípio ao fim. se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Por um 2021 muito mais leve. Deus te quer sorrindo. So here.